हाय मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज मैं फिर हर बार की तरह आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जैसे कि आपको पता है मेरे प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं तो अगेन ये प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है ये एंटीजिंग बोटॉक्स लाइक इफेक्ट देता है रिंकल्स पे वर्क करेगा अगर आपकी झुरियाँ आ रही हैं अगर आपकी स्किन सैगिंग हो रही है और आपकी एज बढ़ती जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है और प्लीज़ अगर आप यंग हैं और आपके पास ज़्यादा खर्चा ही क्योंकि ये महंगा प्रोडक्ट है सिक्स थाउजेंड्स की एम तो मैं आपको पहले बता दूँ कि आप बात तक लास्ट तक देखें और फिर प्राइस में जाके मुझे नीचे कमेंट में लिखें कि मैंने इतने महंगे प्रोडक्ट बता दिया तो प्लीज़ ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा और उन जिनको प्रॉब्लम है रिंकल्स की और सेगिंग स्किन की जो खर्चा कर सकते हैं उनको प्लीज़ ये शेयर कर दीजिएगा बिकॉज इसके रिजल्ट बहुत ही अल्टीमेट है बोटॉक्स लाइक इफेक्ट है जिस तरीके से हम बोटॉक्स लगाते हैं और हमारे डायनेमिक रिंकल को हम ख़त्म कर देते हैं तो ये बिना बोटॉक्स लगाए हम इसको यूज़ करके बोटॉक्स लाइक इफेक्ट ले सकते हैं तो जितने लोगों को सुइयों से डर है ऐसे सुइया लगवाने से डर है वो यलौड़े लगाएं सॉरी इसका नाम है इसका नाम है यलौड़े बहुत ही यूनिक नाम रखा है कंपनी ने बहुत ही मज़ेदार नाम है आपको जित आई होप जितना अच्छा इसका नाम है उसका अच्छा रिजल्ट <laughs> भी होंगे इसके इस ये स्पेन का प्रोडक्ट है आ, नाम है इसका यलोडे और इसमें एट पैप्टाइट्स है और इसमें जो पैप्टाइट है वो स्नैप एट है पता है आपको स्नैप एट क्या होता है नहीं पता ना तो मैं बताऊंगा आपको स्टेप एट पैपटाइट जो है वो आपके रिंकल्स को रिलैक्स करेगा रिंकल कॉजिंग मसल को रिलैक्स करेगा आपको मैं बता दूँ दो टाइप के हमारे स्किन में हमारी बॉडी में रिंकल्स होते हैं लाइक एक होता है डायनेमिक रिंकल जो मूवमेंट के समय होता है लाइक मैं यूं यूं यूं यूं कर रहा हूँ दीज आर डायनेमिक रिंकल आपको मूवमेंट के समय झुरियाँ दिख रही हैं यूं और एक होता है स्टैटिक रिंकल स्टैटिक रिंकल मेरे चेहरे पे अभी है नहीं मैं मूवमेंट करूँ ना करूँ आपने देखा होगा बहुत से चेहरे के लोगों के चेहरे पर लाइनें होती हैं तो दैट्स कॉल्ड स्टैटिक रिंकल जितना मूवमेंट हम करते हैं लाइनें उतनी गहरी होती हैं ए जैसे से हमारी एजिंग होती है फोटो एजिंग होती है लाइक हम धूप में जा रहे हैं यू रेस के टच में आ रहे हैं या पैंतीस चालीस साल में बॉडी में हार्मोन का लेवल कम होने लगता है तो जैसे जैसे हार्मोन्स का लेवल कम होगा तो क्या होगा कि एजिंग फैक्टर बढ़ने लगेंगे बिकॉज हार्मोन का इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा एजिंग के ऊपर फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद या मेल्स में एंड्रोपॉज के बाद एकदम से झुरियाँ बहुत ज़्यादा आने लगती है बिकॉज एजिंग होती है तो वो लोग बोटॉक्स कराते हैं बोटॉक्स क्या होता है बोटॉक्स हमारी मसल को रिलैक्स कर देता है हम उसको करते हैं सुइयों से इंजेक्शन को लगाया जाता है पर्टिकुलर एरिया में फॉर एग्जाम्पल क्रोफिट्स है यहाँ पर लगा रहे हैं यहाँ पर लगा रहे हैं फ्रंटल मसल में लगा रहे हैं फ्रंटल मसल में तो इसमें हम उसको मसल को बेसिकली बोटॉक्स के थ्रू हम मसल को पैरालाइज करते हैं पैरालाइज मतलब मसल में जो नर्व इनोवेशन uh, होता है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं तो वो उसका असर थ्री टू सिक्स मंथ चलता है तीन से छः महीने बोटॉक्स का असर होता है अब हम बोटॉक्स कंपनी का नाम ले लें लाइक लर्गन हो गई या बहुत सी बोटोलैक्स होता है और बी टी एक्स कंपनी होती है न्यूरोक्स कंपनी है तो बोटुलम टॉक्सिन ठीक है सीरोटाइप ए हम यूज़ करते हैं बट बहुत से लोग होते हैं देखो देखो अल्टीमेट रिजल्ट आपको बोटॉक्स ही देगा ठीक है अगर आपको डायनेमिक रिंगल हटाने हैं तो बोटॉक्स से ऊपर कोई चीज़ नहीं बिकॉज बेस्ट बोटॉक्स मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो सुइयों से डरते हैं भाई जो चाहते कि मैं सुइयाँ नहीं लगवा सकता तो वो येलो डे लगाओ आप सुइया मत लगाओ आप येलो डे लगाओ ये क्रीम लगाओ तो ये बोटॉक्स लाइक अफेक्ट देगा वो मसल को रिलैक्स कर देगा बिकॉज इसमें स्नैप एट पेप्टाइड है स्नैप एट पेप्टाइड क्या करता है वो मिमिक करता है जो मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है उसको रोकता है ब्लॉक करता है और इसके अंदर बहुत सारे एट डिफरेंट पेप्टाइड है जिनके नाम बहुत ही अजीब अजीब से हैं मैं प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहा हूँ सेरिलिसिन है रेलिटेज सॉरी मेरे बस की नहीं इनका इतने स्पेन ये इटली का बना हुआ सॉरी इटली का ये प्रोडक्ट है इटली का बना हुआ प्रोडक्ट है और वहाँ के नाम भी बड़े अजीब अजीब से होते हैं इनके जो पेप्टाइड्स हैं बहुत ही गंदे गंदे नाम है खैर इसमें एक अच्छा सा हाइलोनिक एसिड भी है इसमें वाइटामिन सी भी है इसमें सेरामाइड्स भी है सेरामाइड आपके हाइड्रेशन को आपकी जो बॉडी वाटर रिटेंशन होता है वाटर होता है उसको एवोपरेट होने से रोकता है स्किन में और ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करता है तो ये cream like Botox like effect आपको देगी आपको इसको सुबह शाम आपको इसको अप्लाई करना है ऑन द रिंकल आपको ट्वाइस द डे अप्लाई करना है इक्कीस दिन में आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको कम से कम उसको तीन से चार महीने यूज़ करना है जवान दिखने के लिए इसकी प्राइस है सिक्स थाउजेंड रुपीज़ छः हज़ार रुपये का ये क्रीम आती है और which is fifty M L तो अगर आप वन एम एल भी डेली लगाते हैं तो पचास दिन आपके अप्रॉक्स डेढ़ दो महीने ये क्रीम आपकी चलेगी और इसको बहुत ही सुंदर सेक्सी सी बॉटल है एज ये बिकॉज ये इटली का प्रोडक्ट है तो सुंदर तो होना ही है पैकिंग एजिंग बहुत अच्छी है रिजल्ट भी इसके अच्छे हैं ये उनके लिए है जिनकी एजिंग होती जा रही है और वो एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं बिकॉज उनके से यहाँ पे डाउन हो रहा है इसको नेक में अगर लाइन आ रही है तो आप नेक में लगाइए इसको नेक और फेस में दोनों में आपको डेली सुबह शाम अप्लाई करके मसाज करके उसको छोड़ना है इसको लगा के धोना नहीं है इसको लगा के छोड़ना है तो यह लौड़े लगाइए और अपने स्किन को टाइट करिए अपने रिंकल्स को साफ कीजिए और अगेन मैं आपके लिए बहुत अच्छा महंगा प्रोडक्ट लेके आया तो आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा मेरे महंगे महंगे प्रोडक्ट सुनने में और मुझे कमेंट बॉक्स में खूब सारी गाली दीजिएगा कोई इशू नहीं है बिकॉज अभी मैं क्या करूँ मैं बेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो महंगे होते ही हैं मैं मैं इसमें मेरी गलती नहीं मैं कोशिश करता हूँ महंगे सस्ते सस्ता प्रोडक्ट लाऊँ मैंने एक और प्रोडक्ट देखा था एंडी एजिंग का वो सस्ता था बट उसका इफेक्ट ही नहीं आ रहा था यार तो मतलब क्या है वो अराउंड आठ सौ का प्रोडक्ट था और उसको मैंने खुद भी अप्लाई करके देखा था मुझे तो बिल्कुल जीरो परसेंट चेंज दिखा और मैंने जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनसे भी रिव्यू पूछा उसका तो उनको भी समझ में में नहीं आया तो मैंने उसको सोचा बनाऊँ ही ना सस्ते प्रोडक्ट जो रस्ता ना करें उसको अच्छा तो ना ही बनाऊँ बिकॉज मैं आपको नहीं चाहूँगा कि आप मेरे कहने पर कोई प्रोडक्ट खरीद लें और आपको रिजल्ट ना मिले उसका तो गाइस खैर ये छः हज़ार रुपये खर्च करके आपको एटलीस्ट मज़ा आएगा आपके रिंकल्स खत्म हो जाएंगे आप थोड़े जवान और ज़्यादा दिखने लगोगे बिकॉज ये आपको जवान बनाएगा तो ये लौड़े लगाइए और अपने स्किन को जवान बनाइए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करिए मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और वहाँ पे जाके मुझे कोई भी क्वेश्चन है कोई भी अगर डाउट है आपका तो इंस्टाग्राम पे जब आप मुझे मैसेज करो कृपया कर हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से प्लीज़ पूरा का पूरा मैसेज एक बार में टाइप करिएगा और अपनी पिक्चर आपका जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है एक्ने है तो प्रॉपर क्लियर पिक्चर डेंड्रफ है या स्कैल्प गंजा हो रहा है या कुछ है ना प्रॉपर मुझे प्रॉपर पिक्चर भेजिएगा एक बार में सारी बातें लिख के पूरा भेज दीजिएगा मैं और भेजने के बाद मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ मेरी किसी भी फोटो या वीडियो में आके कमेंट छोड़ देना कि प्लीज़ ये ये मेरे को दिक्कत है मैंने आपको मैसेज किया और जाके देख लो मैं आपको एक बार मैं देख लूँगा प्लीज़ हाय हेलो करके टाइम वेस्ट मत करिएगा बिकॉज मैं सब इतने सारे हाय हेलो आते हैं मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मैं उन्हीं को रिप्लाई करता हूँ जिनका मुझे जेन्यून प्रॉब्लम लगती है आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो प्लीज़ अगर आपको कोई जेन्यूनली प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूरा मैसेज करेगा हाय हेलो का मैं रिप्लाई करूँ करता हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख रिप्लाई कर पाता तो वो छूट जाता है तो बिकॉज हाई हेलो का टाइम नहीं सौ दो सौ मैसेज पाँच सौ मैसेज डेली आर मैं नहीं कर पाऊंगा ना मतलब सिंपल बात कोई भी नहीं कर पाएगा मेरे को यूट्यूब पर भी रिप्लाई करना पड़ता है सब है तो आपकी अगर प्रॉपर जेन्यून प्रॉब्लम है तो फोटो के साथ एक बार में पूरा लिख के अपनी चिट्ठी पूरी बना के मुझे भेज देना मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा उस चिट्ठी का थैंक यू मुझे फॉलो करिएगा ये ये लौड़े लगाइए इसका नाम इतना गंदा है कि मैं क्या ही बताऊं कंपनी ने लिखा क्यों है यहाँ पे इंडिया में कैसे बेच रही है क्या ही बेच रही है पता नहीं डब्बी भी ऐसी बना के रखी मैं क्या ही बोलूँ मगर ठीक है क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट अच्छा है रिंकल्स को ख़त्म करा है इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ छः हज़ार की शीशी है गोल्डन सी बड़ी प्यारी सी इसको दबा के निकालिए और सुबह शाम मसाज कीजिए अपने रिंकल्स को बाय बाय कीजिए